алейкум достор азина ютуб каналыбыздын жана кошунан тандабат сериалын жалпы көрөрмандары Сіздер үшін соның жаңылык дал ушул алтынчы сериянын алдында могул телефонды ойнатауыз. мынакей хуавей жап телефон Шарттарғанда кандай жөп жөнөкөй э, комментарийге кошуналар жөнүндө сонун окуяны жазыңыздар балким күлкүлүүбү кызыктуубу табышмактуубу шығыса бізге жаққан комментарийді бізге жаққан окуяны таңдап тұрып онундай сонун телефон береміз андан сырткары могу эки сонун сағат бар ушул эки саатта ойнотулат булар рандом аркылуу тандалат рандом аркылуу баардык комментарийлердин арасында ошондуктан ким көбүрөөк комментарий жазса ошондо көбүрөөк шанс болот мынакей эки э, саат просвет утуп алганга анан жөн эле ызы чупузун жаза бербегиле э, анда жакшы да комментарий эки саатты үзүп келе албайбы Қалу тілектер бектұр жаман ақтан жақсы деген сияқты комментарий гриппомедфлю бардығы ойдағыдай саған не ойын жарқынай сен мейкап жасағанын білесің бе Не? ооба мен деле бизнес ашқан атам бизнес. Так, жігіттер, бос тұр көтерілі. А? атам тарым қалған жоқ Жоқ, неге әне? Ертең емне қалғыз. Давай, аны ертең шешелікші. Бұл не так білет, тяжелый күн болды. Эртең целый день үйде болғыз бұл? Сен как раз жұмышқа барбайсың керек қошынага туз керек нан керек бир күн келип кан керек жан керек адамга да адам керек бул можете я буду показывать что все реснички они отдельно стоящие друг от друга поэтому вдруг у вас где-то получаются между собой какие-то сцепки а, также здесь на видео вы сможете увидеть что их можно слегка растянуть пинцетом Ugh. Э. Oh, er an dessen recht. голливудқа қандай адамдар келіп қалған эмне какие люди в голливуде деген сөз бар ғой эмне болуп кетти жомарт жаркынайды чакырып койчу мен сага эмне абай белем сразу давай деп айт деген бұл болгон ну ладно өзүм чакырсам болобу прошу вас мадам тортту кармап турайынбы <laughs> мен сага эмне ба айт дегенде уйт болгон а какой привет такой ответ дейді ғой ол жақта ешкім жоқ басқа болды да ей э, жарқынай тұрей жан жан қарачы жан қарасаң жақсы тәртіп екен жан мен аны айтып әлемін тұрсаң жан тұрчу бұл кішкене кезімде альбом тағып атпаймын ба көрсетейін ба Ага. Та-дам! Күшті сенсің бе? Ооба. Еркекке күшкенсің, Тамашылы Тамашалап тұрмын. Бағдарыбыз бар болғанда қызыңыз маған оқшаш болып бош керек, ә? Главный, апаңа ұқсаш болды. А, тек. Характерін айтып отын. Бирок жо биринчибиз эркек болсо сонун болот го дейм. Кыз деле болсо жаман мес может балдар жөнүндө ойлонуп баштайбыз эрте да азыр балдар жөнүндө ойлонгонго биринчиден менин стабильный жумушум болуш керек анан стабильный айлыгым болуш керек Ошодон кийин балдар жөнүндө ойлонсо болот же эмне тиги жомарт менен жаркынадай болуп жашагың келет ал. теп теп теп гол гол гол гол Есть, гол әділет кел тамаққа бау е алды қатып қалған аның жегім келген жоқ мен е азыр келесен кейін тамақты үш адаммен жейсің и и мақыл, мақыл, мақыл. ух мощный гол кереспеді, вообще молодцы мощный гол ол. бу бұл да эмне балдарыңды балдарымның қоқталасың жүрегім шүрті. ертеден кешке шейін үйде отырады иштебей уже сегізге шықты болды бір қызым сабаққа бір қызың садикқа апар мен кому балдар жөнінде айтпашы маған мен өзім машинамды оңдашым керек балдарға ма бар жоқ бізде андай болбойт болот ошондой эгерде шашсак ошондой эле болот бизде такыр башкача болот кандай болот адилет балабыздын келечегин ойлошубуз керек болуп калды он жылдан кийин мектепти дагы бүтүп калат экен ага ол эле ой. көчөнү лондондо бир университет карап койдум ошону сатып алсам деп атам как раз көчөнүн рубашка алганда сдача калган алтын ымкам менин атабыз биздин келечегибизди ойлойт экен да балам бүгүн бизде кандай пландар ой адик менде бүгүн жумуш аябай көп кечке үйдө отурушум керек инстаграм чукулап а сен болсо балабызды мектепке жеткизип коесуң так мека мага балдар жөнүндө айтпачы мен өзүм машинамды оңдошум керек балдарга мага баары бир Адилет! эми <laughs> баарынын эле проблемалары окшош Ама мне, бізде да проблемалар болмақ біле ооба баарында эле ушундай проблема болот бизде болбойт эй все ладно мен турайын а баса мен досторума жолугушум пе? е абай е қандай қошына жақсы өзің қандай жақсы қошынам сен не бүгін ашай деген жоқ диана направилкаға қой берді <laughs> сен сосың ғой ешалқа емес білең так вроде бы ораза деле емес эмне болду анчалык тажаттыңар силер чей жома ичип алыптыр жома биякта ызычы кылып атат тигинтип атат мынтип атат эй мен өзім өзүм кожоюнмун өзім өзүм хозяин өзім өзүм корольмун мен қаласам ичем қаласам жатам қаласам футбол көремін қаласам іштеймін мен ичиш үшін сендей болып подкаблучникте болып аялман письменный разрешение сұрабаймын ооба ооба тиги азыр барам э, аябай еркек деген еркекте болуш керек еркек еркекте болуш керек қаладың эс алдың іштің мына мен ақша алып келдім іштедім достойный эс алдым іштім не ооба тарс тұрс жүресің қарс құрс сындырасың гүрс гүрс жөтеліп қоясың түсіндің ба еркектей бол Э, ладно, еркек, мен жұмысқа кеттім, э? Давай. Э, отырмын, мен тамашалап отпаймын. Көп төмір көрші әлекпіз. Не жаңалығы? Э, жаңалықтан не? А, кстати, тиги э, Диана өз бизнесін ашып, ақша табамын дейді. А, қойшы. О, не болды <laughs> аншалық? Аялың іштей баштадыбы ғой. О? Фу! Ай, қайран елім, ой, қорытамыз. <laughs> не ол қаншалық э, ештеңе болған жоқ ештеңе болған жоқ ей э, сен бүгін аялың істей бастаса анда ертең екінші балаңды өзің іле төр өзің төрі өзің бақ өзің еміз тамақ жасап бер үйде жат аялың істесін аялың істесін е э, еркек болбойсың еркек болмайсың. менің аялым мысалы ешқашан істемейді мен істетпеймін о да Е, үйде қашан порядок болады қашан мындай мыйзам болады еркек ақша тапып келгенде еркек іштегенде еркек ақшаны бергенде Түсіндің жатасың ба Э, еркек бол, еркек. Кел, еркектер үшін. Ал ел. Тамаша, бұл мен жануарым ада. Өзің деле бастырып қой да, таң қалбаймын деле аға. Сон болды. Кайф болды. Э, авай. Давай. эки миң он тогузунчу жыл мага сериалда тартылууну сонун сюрприз кылган а келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат жаңы жылга карата элизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун сунуштарды камтыган эгер сиз батир алам десеңиз анда тезирээк ушул номер аркылуу байланышып жаңы үй алууда сизди кандай белектер күтүп жатканын билип алсаңыз болот акция эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма тогузунчу февраль айына чейин уланат шашылыңыздар батирлердин саны күндөн күнгө азаюууда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен оба берки видеолордун баарын көрүп чыктым айтпадым ба ресница азыр тренд бүгін бізге беш клиент келет ошондо эки үч сааттын ичинде беш миң сом табат экенбиз баарына менин үйүмдө болот деп айтып койдум ошон үчүн сен кыздарыңды бирөөгө калтырып кой кимге калтырсам экен жомартка ии койчу ошо жомарт ай жомо бир күн иштебесе кедей болуп калбайсыңар о геоанда эмес карабайсыңбы өзү кичинекей баладай болуп турат анан қызарданып қарайды ну да кімге қалдырсаң ай жүрсің бір идея бар қошынағар доброе утро <laughs> Барын әлі утрасы добрый емес қой деймін <laughs> көңіл бөлбейлі ғой бізді бұл күнімше адат ой мерим сен балдарга жакын экенсиң э ә? ооба аябай жакынмын тем более ушундай қыздарды кыздарды аябай жакшы Қыздар кыздар жаркынайды тартып жакшы болгон турбайбы элестетсеңер ә? атасын тартса <laughs> мерим адилет жардам сұрайын дедим эле эмне бензин сұрыш коелубу а жоқ. башка боюнча мен срочный иштерим чыгып калды бул кыздарды карап берип турсаңар эгер эч жака барбасаңар бармакпыз білесің ертең мен пландар жөнінде айтып жатпадым біле ай жака қойчу жашта эс алып келсин тем более мээлим кантип кармак эле жалгыз алы жетпейт го эмнеге алым келбейт эч жака барбайбыз өзүм эле карап коем кыздарыңарды мен экөөбүз сүйлөшпөдүк беле бүгүн досторубуз менен жолугабыз деп ай туура туура барып эс алып келгиле досторуңар менен жолугушуп келгиле тем более балдарды караганга эрте го өзүңөр ушу кичинекейсиңер эрте эмес Біз как раз бұйы бұйры сабауы ойнап жатқамыз, ә? Э? Мен как раз тренировка өтті. Қайсы тренировка? А, рахмат саған мерем. Анда мен қыздардың киімдерін дәрдай өрейін, ә? Кел, Аниса. қыздар, жүргілі. Ем, қайрам, нелі отасың? Бүгін ертеменле сөшпөдік біле, бұйырса бабауыл болауыз деп. Как раз бізге де жақшы отпайбы. деген дегенбіз. Бірақ мен саған айтпадым біле, азыр емес, шірек деп. Тем более мен достарымен ішінері жолықтың ері отады а мен сен менен болғым келеді кел онда мындай қылабыз мен барып жолығып берейін а сен как раз балдармен тренировка алып тұрасың а сен маған жардам бербейсің бе? Жардан берем? Қачан? келгеннен кейін сразу жардам берем. точно точно болып тұңғиыс балам айттым білем қыздарыңды как миленький қарап іршілтіп ей бақыштырға борым ұрып кетті әділетті араң эле макул болды окшойт ну ничего кейін өздерінің деле балдары болады да үйренсін опыт алышсын бізге еще рахмат айтышады тем более аларда няняға ақшасы точно жетпейді ушундай кантип болсун э? <coughs> Не не негизи няня кереги жоқ, просто мен уақытым жоқ білесің да а так мен баламды өзім әле қарамақпын. просто давно қылбай ұмытып <laughs> қалыптырмын ой дәрі болып қалдыңдар ба кел кергіле қандайсың мәрімде қандайсың айназик әділет қаяқта әділет эме магазинге кеткен болчу қыздарға конфет сок алғаны кел кергіле мээрим аябай чоң рахмат тбіле жер қатпадың ба ой эч нерсе эмес силерге рахмат мага ишенгениңерге не переживайте баары жакшы болот буюрса жүргіле кыздар пока дегиле пока пока <laughs> бүгін жолықпайлы ну можно бирок кайра жумуштарың чыгып калбайбы чыгып калбайт муратович саламатсызбы сен эмне мурун гаишник белең неге мындай из под тишка чыгасың го кишини коркутуп эмне болду сизге кичине сөздөр бар эле кичинеби о кішкене ле смотри бүгін директордың қонақтары келмей екен ошого сизди фильмнің тамақ жасаса деділе. Саға тамақ жасааны ким үйрөттү Сіз? а мен жасаганды үйрөтсөм анда билишиң керек да же мен саға жаман үйрөттүм беле жок эми просто фирменный тамақты ашпай анан ошого короче мындай кылалы ә, сага задание сен ошол менин фирменный тамагымды сен жасайсың болбосо анда кетишиң керек оңой эле жол балким конокторго жакпай калсачы мен жасаган тамак а сен жакшы кылып жаса да жаккыдай кылып жаса да түшүнүктүүбү эки эле жол бар жакшы жасайсың же болбосо кетесиң бар бар алтыным бар күч кубат сага екі жүз сіздікі сексен сексен сом хорошо алып қосар майда жоқ қой жоқ Азыр, азыр, азыр. Азыр. Бар Ой, ну ладно. Сдачи не надо. Азыр tamam мен. Ой, нет, оставьте. оставьте. Jigi 103 son болды. 103. 103 сом 3 сом ev. Kayaka? Jigi Jönüyoruz қандай жеріне қойсыз үйтіп сом үшін мен давай тапқыла жоқ Назик. ал қағыздар Hazır gezek жаңылыктарында дордой футболдық клубының жауылчысы мирлан мурзаев жараатынан улам алай менен болған оюнга қатышпай қалды. футболчунун айтымында ал ойындан бір күн мурда таксистің айынан жараат алып калган окуя тууралуу айыгып оюнга кайтуусын каалайбыз эске салсак дордой кейін оюнун үч күндөн кийин Алло? Негізі арендаға помещенияны алған кымбат эле Жоқ эми жок андан просто бағыда айтпадым білем. Бұл э, салондун фишкасы э, клиенттер өзінің үйдөгүдөй сезиш үшін баса бұл жарқын биздин мастер карина сіздер жөнүндө диана аябай көп айтқан, профессионал деп негізі әзір постоянный мастер істеп аткам балким силер менен иштешип ой жаркын опыты чоң өмір бойы иштейт да Да. Кель. Бяхау. Ну да, по-домашнему. Маков. сысык тумоо пландарыңызды бузуп жатабы грипомед флю тез жана жеткиликтүү жардам грипомед флю баардыгы ойдогудай парижге караганда миланда бүт коллекциянын баары тең эски турбайбы представляете мен деле биринчи жолу көргөндө аябай шок болгом Ә, жарқынай сілер ше қандай дейсіңдер ооба мен деле шок болгом ладно силер иште бергиле не буду мешать мээрим эже адилет байке качан соолап келет азыр келет э мен башка мультик көрөм азыр Йок, Жоқ, жоқ, алға жақпай, Йок, Жақпай, жақпай. даже <laughs> бордесдің питіне салсың ба жігіттер наконец то үшеуісінде чоғылып жолықты да я. Иә? айтпай екеуміз ғой кезігіп тұрамыз жатақханадан кейде болса да бұл тақырлы потеря болды ғой жақында іздемениядан іздемекпіз мұны жоқ үй бүлөлүк жашоо деген бұл кичине башкача экен да үй бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлүш керек экен сен деле түшүнөсүң го мен билбейм мага менин кайненем квартира берсе мен деле сага окшоп подководчик болуп калып коюшум керек э зато менин кайненемчи айда жылда үйгө бир эле жолу келет квартплатаны алғаны да <laughs> эй баса сен бүгін қанша мээрим канча саатка жөнөттү мээримби жоқ ушул жерден мека идеальная да анткени башкалардын аялдарына караганда каякта жүрөсүң эмне кылып атасың качан келесиң деген суроолорду бербейт мага о мына айтып бүткөнчө эле чалып атпайбы уже э, жок бул как раз жумуш издеп атпадым беле ушул жумуштан чалып атат қантөле жұмысты жаным ана сердечко деп жазып қоймау керек бұған <laughs> мейлісің өзің қашан үйленді біздің қатарға қосыласың сіздердің қатарға қандай подкаблучниктерге же үйленгендердің қатарына е <laughs> э, досым айда жылда бір чогулсак қабыл койчу ким жазып атат анча жана жұмыс бойынша дагы эле жазып атышат кел андан көріп жолуккан үчүн э достор бері қарап көрсеңіз жақсы молодец жақсы болып тұр рахмат маған жақты Баса жақында мен жаңы салонына чайын өттім ле бәлкім чогуу иштешпейлиби түшүнгөн жокмун мен менен иштесеңер дианадан көбүрөөк акча берем анан өзүңөрдүн салонуңар ушу ушундай талант менен ушу үйдө отурганда эмне кыласыңар ойлонуп көргүлө чогуу иштешип көрөбүз ето биздики көп чыгып кеткен жокпу ошо жок кандай кылып чагабыз ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз төлөйбүз да туурабы ооба же адилет сеники кайненең келип төлөп кетеби <laughs> жол беріп қойшы аяшка сарсана болуп атат го дейм эллянын көргүч бейлүү келіпсің кстати бізде инстаграм отметка қылып қой да конечно эме салондун страницасы бар жоқ а, пока мен эле кылсам болот отметка салон все таки меники да да хорошо макул рахмат көрүшкөнчө ладно давай пока подругаң ба о лучше подругам мақұл жүр дағы киіндір кет сен бүгін молодецсің бары довольны кечтің мына эми болса сүйлөшкөндөй бир клиент бир миң сом бүгүн беш клиент болду беш миң сом бир күндө ушунча акча тапсоло жомага айтсам ишенбейт болуш керек э ишенсин сен эми стабильно ошентип табасың жомага жумуш жөнүндө айтсам эле жини келе берет да бул жумушту айткан эмесмин бирок көнсүн сен тем более жардам берип атпайсыңбы Ола! а, кстати, ертең де беш клиент болады. Сен заранее ойлап қой, Қыздарыңды э, кімге А Қыздарым. күлген жоқпын ештеңе қыздар үйге кіріп тұрсаңар мен әзір ну ладно төрің қантеді қаяқта жүрдің мен саған кешке шабадым ба кешіріп қойшы улыбай қалып тұр анан келіп эле койбойт белең монтип саат қанша болды ертеден кешкері бағдармен жалғыз отырдым сен болсын, келем деп қойып жоқсың мен са башында эле айткам балдарды бакканга бизге эрте деп же сен эмне бир эки китеп окуп алып эле баарын билем деп атасыңбы эрте бизге эрте ооба айткансың дагы эмне эрте может эрте үйлөнүп алганбыз деп айтасың анда айтам аны дагы айтам саған не жағып қояды вот именно что бары жағып атат мага монун бүт бары мага жағып атат кайкырба мага а негизи мага эмне жакпайт билесиңби менин жумушум жок актер болуп нормально реклама тартыла албай қойдым сенің апаң мені жаман көрөт менің атам экөөбүздү жаман көріп қалды мен үш аялымдын квартирасында жашайм сен айта бересиң биздики деп бирок бул сенин квартираң сенің апаң алып берген аны а мен өзім квартира алғанға пока что алым жетпейді а так бары кайф ушунун баарын санап бүт бара жагат А мен сағым не кылдым Өзің айттың ғой ерте менен келем деп кеш келіп бағдарым баарын өзүм қарап отурдум а сен болса жоқсың. апама да күн сайын сени жакшы көрсөткүм келет атаңды мен уруштурган жокмун го жөн гана сүйлөшүп ой қандайсыңар апа апа әзірлеп екеумізді Ей, қойды жазығым жонымға Апа походу не вовремя да а жоқ как раз мен бағдар шығарып апарайын деп жатқан болчумун рахмат жақсы отырып беришти рахмат мерим әділет аябай разымын сілерге мындан кейін соның қошыналарыз бар екенін біліп жүрмін аябай жақсы өткөрдік убакытты балдарыңар да жіберіп тургула мээрим э, биз балдарды жаткыралы кеч болду оор күн дагы болду рахмат э сага э бактылуу болсун ийжандарым эжеңер менен коштошкула пока жака көрүшөбүз э до свидания жакшытыр э рахмат жиргиле жандарым менин жандарым эң жок э өлдү бар э эмнеге тиги жумуш жок жаңы машина дагы жок жумуштан чыгарып ишти иши кылса баары нормально болуп келатты эле екі кешіріп қойшы мені достар тоқтап тұр ғой өшірмей тұр ғой ютубта один один тв каналына қатталғанын ұмытпаңыздар комментарийлерді жазыңыздар біз бүт оқып қуаттабыз барыңыздар жақсы көреміз мына текстті мен сөйлеу үшін керек емес пе Я не к тебе сенсу не сухаршо. Я постоянно ношу тересу.